Egunon. Egunon? Aste lehen guz Oh, gakazar! ba, zuetzara! Baina, baina! Etete! Kolore urdineko marrazki biziduna. Kotxokia? Zer? Entzun duzuna? Ardura badela zurea ere. Zertzara, zinegotzi bat, Gogoratu, boterea erantzunkizuna ere bada. Nirea da! Gu, de, a, ah, komunitatea. Klik! <laughs>